мире хорошие люди, дающие сердцу приют. Не те, что мечтают о чуде, а те, что его создают. Есть люди надежда и вера, есть люди улыбки и свет, Как будто из сказочной эры, которой названия нет. В природе рождающей жадность, Отсутствие чувств и цинизм Порядочность есть деликатность Сочувствие и альтруизм У каждого разное счастье И разный до счастья маршрут Хороших используют часто Хорошим, как правило, лгут Им больно, но дальше упрямо Несут они искры добра Держится мир не на хамах, какая пора не пришла. Все может случиться и статься, но все же желаю в пути Хорошим такими остаться, другим до хороших расти.